aku ya jangan ngomong sampai riku ngomong ngomong aku gila ada di maling ya aku ini dikepung penpengi dikepung aku ini kepingin duwe ngelmu penglimu sing kok karepno aku aku roh sing ngepung sing ngepung karo aku yo ndelek kon sing pet <laughs> Rika kuwi yo ben pati senteri <laughs> iya aduh jadi sih engko tak jauh mau ngomong nek anjen kon kepingin duwe ngelmu penglimutan aduh sedih kula ceritani <coughs> bareng pun adus sopan kon sementara iki preyo aja dadi maling dhisik tujuanmu iku wis api kepingin duwe ngelmu penglimu api mbuh iku kudu meguru nak nek gak meguru iso dimong jin sembarangan ilmu ya pak mending ayo melaku di jam lampah tentar semua mereka dan tentar semua bayai dawa ke seluruh oke mas itu apa ini lho kalau ngejak anak kedua jenenge ngadimin ben pengi tadi maling ben pengi di kepingin duwe ngelmu pengelimu nanti supaya sing ngepung karo iki sini kira sing ngepung gampang gampang wis pokoknya manggon begini kuna wis gampang tak kandangi mulia tadi wong sakti kun Gih, lurah pun sampai tinggal mantul dituturi ngadimin Gih, bayai kon kepingin duwe ngelmu penglimunan Gih, gak pantas nak wong dikdaya kok jenenge ngadimin <laughs> ngadimin tukang kempit jenengmu gading di sini ya, nak ya. umum turun dikenal karo ada hari ini lah jeneng nomus apa mulane anak niku di jeneng nosing apik dawak lek koyo nopo insya Allah jangan ketemu api jadi jeneng dimin iku gak pantas nih sakti ojo cacak kok sakti gila diundang ngaji nunai ngaji men yo gak pantas pratokoli oleh cerita ngono acara yang kan terakhir ngono kula kali panjenengan monggo midhangetaken no ingkang badhe medhar sabda al mukarrom romo kiai haji gak gelem banter pengasane kemana nunggak nang pun diem dah ada ada bengok-bengok ayo men <laughs> jeneng apik dicocok no karo kedudukan di bis pokokan dibayi dengeriko didawui kon bukini pokok e iso ngerawati tabungi beduk gak sampai hilang mesti sakti wis saiki jebul entek kowe penduk coba singit no tuhur penduk kamu nih entongan kamu asar maghrib isa subuh kamu nih polahan itu oleh jebul ada singit no warek pondok mereka ini kok nemen kok setia Dateng romo ya ini kok nemen mana yo gak butuh tukaran masih ono sing jopo yo gak dilono jarno bareng wis peduk gak muni belas are-are ini gue sopan datang bayai mbah opo yo nopo mbah tabu ini lo jopo Cak Mustafa. Lah kenal Mustafa. Mari mboten tahu anu, Pak, eh, mboten tahu muni beduk eh, mek kenal. Yo. Mustafa iku arenyar kon sing kudu apik nang gone Mustafa ewang ngono mong mong iku ngono ya dulurmu kancamu besok nek dadi wong jange melok-melok berjuang bareng-bareng karo awal Oh, ngono e. tobat ditindak Bali, mos dalam ya boleh peduke kata umum kentongane kata umum nggih wong aja kula beto ya sing penting gak iso ilang nggih pun kula rawati tapi ngene lho ya kapan duhur kentongane tung tung-tung, tung-tung, tung-tung, tung-tung, dung kita buntung hari ngono rapat ono nggih nggih napa pedhok nggih napa kentongan mari ngono tengok-tengok gue kersa tadi yo kamelo adan kamelo pujian dengan yo kamelo sembahyang Wong tugas aja nih kau pernah gue kenal. Iling-iling kocok-kocok wis didawi resah resi. Iki ono arenya nyari. Itu lur dewi jadi nih Mustafa. Ditugas nombanya i ngaku berdua kau kenal. hati-hati ojo mengono ojo mengono tersinggung ngono ojo ngomong-ngono mulane wau Ono seneng ngrungokno nangge ta ana sing seneng ngaji ngono aja oh, dilono lho ngono aja kali ngono Assalamualaikum <laughs> warahmatullahi wabarakatuh. Dengar, dengar, dengar. kritisan ngeten iki. Sembayang buya ki melok buya. Sesuai santri-santri sopan. Mari ini dulu, bayang. Sopo Mustafa singgi. Sama kepepar. Nek nabu peduk, nabu kentongan pas waktu. Tapi mati nemu dengung. Timbali. Timbali. Mustafa kono sergap nampu kenongan nampu peduk pirang pirang dino nih kono iso adan sakit lah suaranya cilik kau enak mulanya bimu nopo no adan suaranya gak enak <laughs> jadi lono kadang-kadang sing kober niku ngelono ana wong sergapatan ngene dilono suara nih kayak cemek Istabalah cerita dhisik. Masya Allah. suara nih gak enak, suarane cuwili. Mari ada dengok-dengok wis ngurus karena wong ngurus yang penting tugasnya mari aku kedok aku kedokan ngoten wong tuhu niku kaya ngoten ini ku sing diarani jahadu binang teman dolono mesti tinemulana dian aku jadi yang takon ayat nih wau kono juduli lanah dian ngagun sebulanah jadi ke si Allah mesti tak duduk no oh no apa sing tadi tujuan nih pun ada nih ku kocok-kocok nih ngonton sopan bayai kipun pirang-pirang dino atan yai iya suara ini cowok ini gak enak kati diprotes bapak coba jojo mau ibu suara itu suara pesenan gue sasir itu setapa tanah gak enak bareng ngoten terus lah mantan ada tengok tengok iya gak titik tau ngono kok kasih susu mulanya masih saiki ono arek <laughs> wani nabuh nyingkre <laughs> salah ya tunggal iku kacau Maria dan kasih bayang <laughs> ya wis kaya iku sepuro akhir arek kaya ngoten arek-arek kondo ge anu mawon mbah kersane komat timbali Mustafa nggih kondi sepomat sakit mbah sing unen-unen ada bisa itu mariasan dengatan are-are si pujian biasa dengeri kok pujian ini ku pada wisuro Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asrar ودرياقه الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار adada ni'amillahi wa no anjene kayane pujian niku kudu gaya remek lho ngono boten oleh metiti kurang asik kermang kermang eh, niku diarani sholawat pada isuro nggih sesuai nggih tiron iso ujian oh no jadi ngapu pedok ngapu pendongan adzan bujian, komat hari komat nyingkir masih saya kia jono komat nyingkir kia jono wis api dalam wis nguni wis api lo mono gak belas Masya Allah saat ini si ngonten niku kata baik dibakas sing ditakut no niku mali napa niku wow dari <laughs> parkiran nah di sih diurus parkiran ngon lah hadirin pun bareng kaya ngonten dijauhi mali diwuruin dungane sembahyang diwurui wiritan eh dadi mbahyang Mustofa niku belas kang ngaji teng griku niku nabu peduk nabu kendongan azan pujian komat jamaah terus sembahyang sawiritane bayai Yai dawuh dhateng santri. Nama Canggu. Dung sumur. Sawana walurah singo Jane mrene, anake kongkon nyusul saiki anake wis dadi wong sakti. Eh? Mulane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lain sas syadidu wa innamasyadidu may yabliku nafsahu Indar ghadab sing diarani wong sakti iku ora kok wong menangan nek bandingan tapi sing diarani sakti yaiku wong sing iso ngalahno hawa nafsu ngoten niku pandangane eh saiki wis dadi wong sakti bukti ini tapi bentuknya gak sampai hilang eh subhanallah dan baru rasawan napa ya mas juga sampean pun tadi wong sakti tadi sampean kudu iso ngomong juga sampean tenggeri kini kikulo latih ngerawati tabu beduk ojo sampai hilang di kau di ngoten yuk nopo cara nih anak sampeyan niki iso ngerawati tabu beduk badan sampai hilang subhanallah balik ngarep jadi masjid ngarep dalam Singburi jadi masjid Singburi. duduk sumur balura ngemper mungkin dulu masjid gaya kubuk-kubukan wisle tak tukono beduk api eko yang ngunu tak tukono kendongan api eko yang ngunu tak gue ya permanen kon gue kenele tak geno masjid ngarep muri tak tunggu aku nunggu awakmu aja sampe kesaktenmu iku luntur nah dengar ini kon kudu iso ngrawati tabuhe pendeng wong tua biyen anak mesitu ngebodi anak niku lho bab urusan ngrawati tabuhe pendeng kaya kaya ngono telaten ya Allah anak mesitu ngono oh, Jadi dalamnya Mbak Lura kan gue masjid Gak emberan tinggi ini kalau banyak Lura Kali Gus Mustafa nih gue Masalah Jadi kiai model kaya ngonton cik hebat Peduk ditabu diwi, kentongan ditabu diwi, jeding ditimbani diwi Ngadalung ya Nge adan-adan dewi Pujian-pujian dewi Komat-komat dewi Gadelek santri Sing penting istiqomah Dawe kajeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Al istiqomah Min alamatil karomah Subhanallah Koyok ngoten iku enten santri gemek diwuruh antan pujian komat sembahyang jamaah wiritan gimana itu tau anggar santri diwuruh ngonten tau wis aneh aneh Arek santri ini tambah kata duit duit akeh matur nang mbaknya Lura mbak apa nih Mustafa aku is kondo karo bapak duit ku ini cukup dikai lumo haji aku kepingin lumo haji jalur pendungor riko karo bapak mbak Lura estri dipamiti ngotri kumular Mustafa ojo iling Mustafa munah iling ngonek kon ngono jati dirimu ngadimin iling hmm. ngonek ngadiminmu uang niku nek eling ngadimine subhanallah Mustafa ini bersih nah temen ojo iling Mustafa munah iling kok jati dirimu ngono nggak jadi mulane uang niku nek iling bebek kawite insya Allah lestari selamat tingkah laku nih mulane rumah tangga sing bahagia niku kudu iling bab bebek kawite tak balik nona gue nih yuk sing takut nih gue dan mergo nek eling bibit mesti bebet mesti jange bo oh lengaten lho lah nek gak eling karo bibit kawite masih bebet masih bobot jange mopat mabit lho krungu ayu Merunduk, merunduk eh, padahal. ngoten ilingo ngadiminmu nak maular dikandani ilingo ngadiminmu Mekah Medina nak tanah suci kanjeng rasul iku podo-podo menungsanya tapi suci oh jadi pada-pada nombe awamu mulanya muhammadun basar lakal basari baru akal yakuti ngoten lung oh no saat ini kata hari sumbung aku miliki niru kanjeng nabi loh cik sumbung ngono dan ya nopo aku ngene iki niru kanjeng nabi oh, kok cik sumbunge nang kanjeng nabi ku njaluk syafaat niru kanjeng nabi sak mampune dua dano aku ngene iki wis niru kanjeng nabi ya Allah nah bareng kaya ngoten temen nak ya saiki gawe ya pasang giring ojo sembrono gayo pembo aku gayo balon kertas gede ini sak podo latari masjid siap ono obor sing bentar maghrib mari sembahyang sampai isya mari sembahyang isya ngelompok wong akeh obor sumetan, balon kertas iku nek munggul, wacana selawat nang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku mriku Oten oh, ing rene santri kumpul kathah semajan diwuruk alan pujian komat sembahyang jamaah wiritan meiku tok santri kata suwe-suwe wong tuane dikandani ngelumpuh kabeh Mbah Mustofa gawe goro-goro dua di terus Mbah Nyai Lurah iku kok nek wis miber katut karo lampu iku nek lampune diwasno wis gak ketok keplok ana nek iso balik nang latar maneh berarti kon budal mulih selamat masalah saiki mboten nih budal kaji delek utangan <laughs> Mulai nih <laughs> kaji jadi ke semua mbak tiba mulai tegak kaji diri, diri. ono kaji boleh keloro loro itu kok ono pola ini gak pasang gini diisi ngerti deh Nggih, hmm, bareng mari sembahyang isa wong ewon mlumpuk di sumet ambek dikeploki ya nabi salam